Ja, jetzt bin ich geliefert. Ah. Fuck. Oh, fuck, Mann, ey. Ich hasse dich. Alter, was ist für Taxi jetzt, Alter? Hey, du Wichser, Mann.